შექმენი შენი შესაძლებლობები. მეწარმეობის უნარების განვითარება. მეწარმეობა და ძირითადი კომპეტენციები. მეწარმეობის უნარები და მახასიათებლები. ალბათ ხშირად დაფიქრებულ ხართ, როგორ ახერხებენ მეწარმეები წარმატებული ბიზნესის განვითარებას, ინოვაციური იდეის ჩამოყალიბებას, ახალი პროდუქტის ან სერვისის შეთავაზებას მომხმარებლისთვის და დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შექმნას. მეწარმე არის ადამიანი, რომელიც საკუთარი იდეების განსახორციელებლად და ახალი წამოწყების შესაქმნელად მუდმივად ცდილობს მის ხალხთ არსებული შესაძლებლობების და რესურსების გამოყენებას. მეწარმეობა უფრო მიდგომაა, ერთგვარი ფიქრის სტილი, რომელიც ეხმარება ადამიანებს განსხვავებულად შეხედონ მათ ირგვლივ არსებულ გარემოს, შეფასონ საზოგადოების მოთხოვნები, დაინახონ საჭიროება, დაისახონ მიზანი, გასწიონ რისკი, შეფასონ სარგებლიანობა და განახორციელონ საკუთარი იდეები. მეწარმეებს გარკვეული ტიპის თვისებები და ქცევები ახასიათებთ, რაც მათ წარმატებას განსაზღვრავს. რა უნარები და ქცევები ახასიათებს მეწარმეს? შესაძლებლობებისა და პოტენციალის იდენტიფიცირება. ეს გულისხმობს მეწარმის უნარს საფუძვლიანად შეაფასოს გარემო და დაინახოს ახალი შესაძლებლობები, გამოწვევები ან საჭიროებები, რაც იდეის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში დაეხმარება. მიზანდასახულობა. რაც ნიშნავს, რომ მეწარმე კაფეო ცახავს მიზანს და მისი განხორციელებისთვის საჭირო გეგმას ადგენს. თავდაჯერებულობა და თვითრწმენა. რაც გულისხმობს, რომ მეწარმეს ჯერ ასაკუთარი თავის და სწამს, რომ მისი წამოწყება შედეგიანი და წარმატებული იქნება. ინფორმაციის მოძიების უნარი. ეს ნიშნავს, რომ მეწარმეს თანამედროვე ინფორმაციულ სამყაროში საკუთარი იდეის განხორციელებისთვის საჭირო ცოდნის მოძიება შეუძლია. რისკის გაწევა ეს მეწარმის უნარია იდეის განსახორცებლად მიიღოს საჭირო და თავამი გადაწყვეტილებები, რაც რისკების შეფასებას, მათ მინიმუმამდე შემცირებას, თუმცა გონივრული დოზით მათ გაწევასაც ეფუძნება. რესურსების მოძიება და მართვა ეს უნარი გულისხმობს, რომ მეწარმეს იდეის განსახორციელებლად საჭირო რესურსების მოძიება, მართვა და ხარჯისა და სარგებლიანობის მუდმივი მონიტორინგი შეუძლია. დროის მართვა და პროდუქტიულობა. მოიაზრებს მეწარმეს უნარს, დააფასოს და ეფექტურად გამოიყენოს დრო, ხოლო სამუშაო პრიორიტეტები სწორად გადაანაწილოს და შეასრულოს. დარწმუნების ხელოვნება. მეწარმეს ეხმარება დამაჯერებლად წარადგინოს საკუთარი იდეა, რაც მის უნიკალურობას და მნიშვნელობას გაუსვამს ხაზს. მოქნილობა მეწარმე შესაძლებლობას აძლევს მიიღოს ცვლილება და სწრაფი რეაგირება ჰქონდეს შედეგებზე. და ბოლოს, მარცხის მიღება, შემართება და мотиваცია. ვინაიდან მარცხის სამუშაო პროცესის განუყოფელი ნაწილია, მნიშვნელოვანია, რომ მეწარმე შეძლოს მისი მიღება, მიზეზების გაანალიზება, წარუმატებელი გამოცდილების გათვალისწინება და მარცხის მიუხედავად საკუთარი იდეის განსახორციელებლად ცდილობის გაგრძელება.